Bomberos municipales departamentales de Santiago Zacatepeques atendieron el llamado de emergencia donde indicaron de que en el kilómetro 35.5 de la ruta interamericana una persona había sido atropellada. En el lugar constataron de que se trataba de la señora María Alejandra Díaz de 57 años de edad. Nos alertaron sobre el kilómetro 35 ruta interamericana donde se nos informó de una persona atropellada. Al llegar al lugar se a la señora María Alejandra Díaz, de 57 años, por lo cual se reanimó los signos vitales, pero fue imposible, por lo cual eh, dejó de existir. Familiares de la víctima indicaron que María Alejandra salió rumbo al departamento de Chimaltenango a realizar ventas en dicho mercado. Curiosos en el lugar indicaron de que ella pretendía cruzar la carretera de cuatro carriles, no percatándose de que se aproximaba el vehículo que le quitó la vida. El cuerpo quedó a dos metros de la pasarela que le pudo salvar la vida.